ku endah pisan poe gerhalodo langit caang narawangan isuk-isuk nukerahan moyan panon poe moncorong ti belawetan anu waas anu cure cor cai nanu era ka sore na ken tong ere na तुम्हारे kwedang pisan Boe ke lodo langit caang nawaman isuukerhanaat moyan panun koek moncorong puas anu meninggal curacor cair anu her sore keent to eretkakinngembang merengan hari ini kurang dilembang